We'll be right back. nome é César Castro, ah, atleta de saltos mentais. Minha especialidade é o trampolim de 3 metros. A final de Atenas foi muito importante porque foi a primeira final de um brasileiro depois de 52 anos na época, então foi algo muito grande. Uh, tinha sido a minha primeira grande competição desse nível. Depois teve os Jogos Pan-Americanos uh, do Rio de Janeiro, que eu fui, fui vice-campeão pan-americano. Além do, da medalha pan-americana, minha primeira medalha foi o meu recorde pessoal de pontos. Então foi uma competição que eu soltei quase perfeito. E terminando esse ano de 2016, na Copa do Mundo, no Rio de Janeiro, novamente eu fui quinto lugar na Copa do Mundo. Um campeonato onde todos os atletas estavam buscando a vaga olímpica, eu consegui chegar em quinto. César também trabalhou comigo muitos anos, né? E a gente cresceu junto também. Ele é um atleta muito elegante, né? Apesar do, do salto ser super difícil, de você ter que estar tá fazendo a sua força máxima ali, ele consegue fazer todo esse esforço e passar uma leveza, passar uma elegância, né? Então são poucos atletas que têm essa, essa característica que ele tem. Meu nome é Juliana Veloso, eu tenho 35 anos, eu sou atleta de saltos ornamentais, especialidade no trampolim de 3 metros. No geral, foi a primeira medalha do Brasil na modalidade, que foi em 2003. Eu ganhei uma medalha que eu treinei muito para conseguir, que foi a prata na plataforma de 10 metros. Eu treinei muito para conseguir ela. Os atletas vieram evoluindo bastante com essa geração, a geração dos mais experientes, vamos colocar assim, que é a Juliana, o César e o Hugo, que já vem, a Juliana vai para a quinta Olimpíada, então eles vêm dando um resultado, né? Nos saltos eu nasci na garra, se vira aí, agora vamos começar a corrigir. Vai! Pô, deu certo, agora vamos botar técnica. O Brasil não tem investimento nenhum nos saltos. Eu entrei, a gente, pô, há 20 anos atrás, todos os países já tinham um ginásio como tem aqui em Brasília. Há 20 anos atrás, todo mundo já tinha isso. A gente tem um aqui, tem um no Rio de Janeiro que a gente não pode usar. O ginásio é o coração nosso do salto. Aqui a gente ganha muito tempo e, e o mundo inteiro hoje já sabe que sem isso aqui praticamente fica difícil chegar num, nível bem alto. Aqui a gente ganha tempo, não precisa entrar na água, sair, se enxugar, subir escada. Aqui é a cada três que eu faço aqui, eu faria um na água. Quando eu saí de Brasília em 2000, no final de 2008, a minha ideia era ficar no Rio de Janeiro, me preparando até 2016. Esse era o objetivo inicial, mas aí aconteceu do parque aquático fechar e aí naquele momento eu tive algumas opções, algumas possibilidades e naquele momento a Universidade da Geórgia lá em Atlanta foi a melhor delas e, eu, e hoje eu tenho certeza que foi a melhor decisão.